Takže zdravíte aj doček, som sa pri veľmi, veľmi, veľmi, veľmi netradičnom videjku. V tomto videjku uvidíte mnou vybraté tie najlepšie lomeno, najsmiešnejšie momenty za rok 2022 na tomto kanáli, ale predtým, než vám to ukážem, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber na tento kanál, alebo moju snu dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a tvoj odber mi veľmi pomôže, takže dúfam, že vás táto kompilácia pobaví a dúfam, že ma budete sledovať aj naďalej. Wow, this is milová Hošky. Prečo počujem. Ježišu, kámo, tak toto bol nejaký jumpscare, kámo, od Playtime. A oni, to sú dvere. 4, uh, 8. Tak toto bude aký jumpscare od playtime, tak kamo. Nie! O, a to nebolo až také hrozné. compared to to je si nechávam tu, pretože sa mi to zíde. Hello! Baudíci! Principál je dosť celkom saturovaný, ako vidím. A sem Krafters, nie, to... Oh, oh, neviem, čo mám robiť. Panikarim. Tam? Eh. Bola to výsada, že? Oh! si obľúbil KFC. Ahoj Baldy, vidím, že máš ten kýbel KFC kuriat kuratok. Ja som ináč mal tento, to vedro s tými kuratami. A? nie, to som... Ale... Hobotinu. A nemôžem sa ani hýbať. Vybuchne. Ne! Ježiši to, čo je za verziu Goda Sleepa. Teraz, teraz. O, čo? OK, dostal som detention. Ježiši Kriste, som sa hodzul ako kámo. Ja som ho ani nevidel. Rozbil som jeho novú vázu. Čokoládová váza. Mm. Váza je najlepší item Baldy. <laughs> Skvelé. Tomu sa hovorí marketing. Baldy sa stal vločiakom. Let's play. Znova? Hihihi. <laughs> yeah, please. I wanna play with someone. ja, ja, sam, ja wiem, że chcesz nikim grać. To nie Oh, oh, oh, oh. oh oh Brown doorlog. Musím dać. Je to zrychlí, kamaráde. Oh, oh. oh. Beijinho, beijinho, beijinho, beijinho. Oh, oh, oh, oh. Bautista stał aqui. wagi. Tchau, Hagi! A tu chamás, camarada? Pois o aqui. Vamos ter que se pra né? Que rádio. ready? Ooh, that makes me dead! Ale potom som si uvedomil, že tak bol pamäť. sa stal americkým prezidentom. Zlaté nočnice, nice. China. China. China. China. China. China. China, China, China, China, China, China, China, China. Ani už nemôžem bežať. China, China, China, China. Maldica staroukrou s očami z televiznej show. Ja počujem zvuky, ktoré ja nepoznám. I don't like this. I don't like this at all. Nuh-uh. uh Na záver tohto videa by som vám chcel povedať jednu vec, čo som už aj dával na, do YouTube komunity. V podstate ide o to, že by som chcel trocha pozmeniť môj content tento rok, ktorý tu natáčam. Určite viete, že veľmi mám rád Baldi's Basics Je to hra, ktorú strašne rá, rád hrám a rád točím, lebo má veľa modov, ale mám v poslednom čase pocit, že mám odobrateľov, ktorí Baldiho veľmi až tak nemusia, ale pozerajú ten content z Reflexu, lebo u mňa majú odber. Takže by som sa chcel prispôsobiť mojim contentom práve týmto odberateľom, ktorí Baldiho až tak veľmi nemajú rádi, takže mi môžete Môžete písať nápady do komentárov alebo priamo do komunity, do príspevku. Samozrejme, Baldy ho budem točiť aj naďalej, ale pomedzi to budem natočiť aj niečo iné. Samozrejme mám aj svoje nápady, ale hlavne chcem od vás, odberateľov, aby ste mi napísali, čo ja mám točiť a Dúfam, že budete šťastní a budete ma pozerať aj nedialej. Takže dúfam, že sa vám táto kompilácia mojich najlepších momentov páčila. Ak áno, tak nezabudnite na like, odber a koment a my sa budeme vidieť u najbližšieho videjka.